师尊曾言，既为正道，便当斩妖除魔，护持众生。无论身居何处，都应以苍生为己任。 妖孽横行之时，便是我等下山之日。 <laughs> 月色下，少年郎， <laughs> 看你往哪儿跑。 妖孽障！少年，你可知此地是何处？妖孽，惺惺作态！ 葬黑石洞吧，前方想必就是黑石洞了。剑意纵横。 小蜘蛛，来跟姐姐玩呀！此洞凶险，速战速决，与他人会合。这里黑漆漆的，他们在哪儿啊？啊！糟糕！ 真是多谢了，无妨。想必这就是黑石洞最深处了吧？狐妖，今日就是你的死期！竟能来到此处，看来三妹所言不虚。天道之下，万物共静，狐族只为求生，你们当真要逼至绝地？ 来，让我看看你们所谓正道究竟为何？你们既到此。处。 这天下的妖，当真都是邪魔外道吗？